Hello. Uh, nak cakap apa? Biasalah kalau rambut tak cantik, rambut kusuk masai, kena datang cari Denny ni. Because dengan Denny dah lima tahun ni eh, Denny. lima ke 6 tahun macam tu lah kan. So, uh, trusted uh, hairdresser. Kalau siapa nak wow, siapa nak cantik, cantik siapa nak lebih cantik uh, datanglah cari Adeni ni so dia boleh transformkan kita lebih um, vogue lah kan uh, so hari ni nanti tengok eh ni color ni dah bosan uh, akan jadi warna warna lain nantikan kemunculannya muah Deni love you so much I've been stuck on your memory But it's not like I need it And we may have some history But we don't have to repeat it nilai uh, ah, kita bagi bintang dululah nah. Ah, uh, bintang kita bagi ah, uh, 10 star. Kalau ada 10, kalau ada 1000, 1000 star lagi kita bagi. Why kita bagi 1000 star? Sebab bila kata dia ni kita nak rambut tutup uban, kita nak dua color, kita nak macam ni, macam ni, macam ni. Nampak tak hasil dia? Atas warna lain, bawah warna lain tapi yang best ni ni meletup kan? Dah sebab meletup dah boleh jadi diva. So bukan senang nak pakai mahkota diva ni kan. Dah sesuai dengan rambut. So senang je lah siapa nak cantik-cantik ala diva-diva macam ni. Mai saja dekat tempat Denny. Bukan senang pun nak, bukan susah pun nak cari. Call aja Denny bagi waist, mai, batu rambut terus gerbung macam ni kan. Denny I love you so much lah sebab dengan dia tak payahlah nak explain panjang-panjang. Habang nak macam ni, macam ni, macam ni. Hasil.